我是 Spring，我是 b a b l 今天要分享的是南俊同款 y o u n g k Candle。 我们之前有分享过 B T S 的香氛介绍，每一罐几乎都跟防弹本人有相关联结，但是后雅跟南俊我们一直不知道他到底有什么关系。非常多人留言说，那是因为后雅的肥皂味跟南俊也喜欢的蜡烛味道是一样的。Clean Cotton，我们就去搜寻到底这个来源在哪。Yankee Candle，哦、，Candle Candle 南俊在二零一六年他在 Twitter 上面 PO 的一张他工作室的照片，原本找了很久，看得很仔细，我都一直。 看到用完一支 Yankee Candle，最后发现它被打了一个 s p l i g h y 对不对？正在烧的意思。啊，他那时候那张照片是正在烧这一支。对对对对，因为其他都暗了，所以你不是很清楚。因为它太亮，亮到我看不出来那边原来就有一支它正在烧的蜡烛。所以我们就买了这支 Yankee Candle 来看看到底跟 Koya 是不是同款的味道。他买的是最大颗的，然后我们买的这个是三点七 ounce 的。使用方式呢，就是，嗯。 点它，烧到你要的浓度之后再吹熄它。下次在点之前，他会建议你稍微修剪一下烛芯，然后比较好烧。Yankee Candle 的店面，它不会先点好，会让你闻的是这个瓶盖的味道。瓶盖的味道啊，跟它烧起来的味道一模一样。我原本以为烧了之后又会稍微有不一样，比较浓郁之类的。是加热之后的味道。对对对，但真的就是你平时闻到的味道。其实我蛮难形容它的味道哎。 算是有洗衣机，的确啦，就是棉花的味道，是蛮清新的。跟扣牙这支 PK 一下，不一样，嗯，完全不一样哎，完全不一样哎，它更肥皂哎，嗯，它的肥皂比较偏带一点点花的肥皂，嗯，它的肥皂比较小朋友哈，嗯嗯，比较 baby 的，对对对对，大人会喜欢香氛蜡烛的这种肥皂味，棉絮的味道。 哦，这种有一种成熟的，对啊，成熟的肥皂味，我好难形容美国棉的这种味道。如果把这个味道做成香水，我觉得。 我不会喜欢，嗯，因为它太中性跟太居家了。哦，对，居家，不像是你准备好要出去漂漂亮亮的感觉。这样比起来就会觉得香氛款是比较偏甜一点点的，就是比较有可爱的感觉。我还是比较喜欢 Koya 的味道，小朋友的味道。嗯，这个真的只适合用在居家。可是虽然就算居家，我喜欢偏草本类啊，或是花香类。哦。可是这个，嗯，它不算草本味，它的肥皂味的那种美国名的味道，我也没有很喜欢。我比较喜欢偏 SPA 的味道。 你觉得会不会有点像 IKEA 的家具味道？你一进去都会先经过一区已经都布置好的好几个小房间，可以可以感受的呢，就是这种风格。对，联想在一起倒是真的，是香的，但就真的没办法把它做成香水。但就算空间，我也不会想要用诶， <laughs> 真的。 好吧，下次我们去试试看南俊的那一张照片，另外一只，那一只听说很好闻，听说是 Yankee Candle 的主打款，就是我们买的是最小只的，所以我觉得它那个气味的挥散功力量没那么强大，可能要小小的厕所厕所可能就很炙热。对对。不过这是我们第一次点香氛蜡烛，还蛮有趣的。我觉得可以再买，第一次尝试之后觉得在自己家如果点了香氛蜡烛，还蛮有气氛的啊。 也有生活工厂的味道啦，就 IKEA 生活工厂 IKEA，就是好难。家居类的味道。那只是解开大家的迷惑，他们的味道其实不像，但是可以感受的出来，南俊就是喜欢这种舒服的味道。温酒算是还可以啦，但我还是不觉得。 <laughs> 以上就是南俊同款 y o u n g i n 的分享介绍，拜拜，see you。先把我们把它洗掉。这老师不戴口罩。那个就是烧焦的味道，蜡烛的味道。Baby baby，洗掉之后反而又是另外一种。 味道，洗掉那个瞬间还蛮好闻的。蓝郡那一只，我在门市的时候有有闻它的盖子，超像高级饭店的味道。它不是很过瘾？ 比我能多一百倍的味道，真的，然后变好了，很清新哎，对啊，我在位置，好树林呢，热带雨林的味是很舒服的哎，来再闻个味道好了。